Adelante. Buenas tardes. Bueno. Ciertamente, señor eh, Farrilla. su currículum es impresionante. No le voy a engañar. Buscamos a alguien despierto para este puesto, alguien eh, astuto, que sepa encontrar soluciones rápidamente. Somos alguien que esté acostumbrado a moverse por este mundo hostil y sofisticado que es la gran ciudad. Para este puesto hay que saber afrontar los contratiempos de forma enérgica, efectiva. que ser ágil y preciso, pero sin olvidar la elegancia, por supuesto. Tal vez debería acostumbrarse a llevar corbata. todo, debe ser apasionado. Como ya he dicho, según su currículum, reúne usted las cualidades necesarias, pero hay una circunstancia imperdonable que debería enmendar si quiere trabajar en nuestra empresa. La puntualidad es importantísima para nosotros, y en especial para mí. Y usted ha llegado cinco minutos tarde. Le preguntaba si tiene usted disponibilidad para viajar.